आप लोगन के नमस्कार सी डीप आई बॉम्बे की तरफ से हम आप लोगन के मौखिक ट्यूटोरियल में स्वागत करत बानी ई ट्यूटोरियल आपके कोनो वीडियो के विंडोज मूवी मेकर की मदद से एडिट करे के सिखाई विंडोज मूवी मेकर जो की माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के एगो घटक हवे एगो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हवे ई विंडोज के सगरी नौका संस्करण जैसे एमई एक्सपी e, या विस्ता के साथ उपलब्ध हवे अगर आपके कंप्यूटर पे इ ही बा तो आप एकरा के www.windows.com/download से निशुल्क डाउनलोड कर सकत बानी आपके एगो हेडसेट और स्पीकर के जरूरत पड़ी जैसे कि आप वीडियो के आवाज के सुन सकी विंडोज मूवी मेकर के चलावे खातिर एकरा के आइकन पे डबल क्लिक करी ऐसे आपके स्क्रीन पे एगो सादा मूवी प्रोजेक्ट खुली एकदम ऊपर आपके मुख्य सूची दिखाई दी एक अंदर कई ठो विकल्प होला जरा के हम आगे विस्तार में देखबे स्क्रीन पे बाई तरफ आपके मूवी टास्क पैनल बीच में कलेक्शन पैनल और दाई तरफ डिस्प्ले पैनल दिखाई दी अगर आप विंडोज मूवी मेकर के प्रयोग पहली बार करत बानी तो कलेक्शन पैनल आपके खाली दिखाई दी प्रोजेक्ट के खातिर सगरी जरूरी वीडियो क्लिप्स ऑडियो नरेशन और म्यूजिक फाइल्स के जब इम्पोर्ट करल जाला तब तो कलेक्शन पैनल में दिखाई देला लेकिन अगर आप इ प्रोग्राम के इस्तेमाल पहले कैले बानी तो पहले के इस्तेमाल कइल गए वीडियो और ऑडियो क्लिप्स आपके कलेक्शन पैनल में दिखाई दे सबके एक साथ चुने के खातिर कंट्रोल प्लस ए दबावल जा अब कौनो भी क्लिक पे राइट क्लिक करी और डिलीट विकल्प के चुनी अब आपके लगे स्क्रीन पे एगो सादा मूवी प्रोजेक्ट बा अब विंडोज मूवी मेकर में जरूरी फाइल्स के इंपोर्ट कर सकत बानी मूवी टास्क पैनल में ढेर सारा विकल्प होला ओमन से मुख्य बा कैप्चर वीडियो एडिट मूवी और फिनिश मूवी एगो और विकल्प होला मूवी मेकिंग टिप्स के कैप्चर वीडियो विकल्प के अंतर्गत आपके इंपोर्ट वीडियो के एक उप विकल्प भी दिखाई दे ए पर क्लिक करें या फिर आप मुख्य सूची में फाइल पे क्लिक करके इंपोर्ट इनटू कलेक्शंस उप विकल्प के भी चुन सकत बानी ऐसा कैला से इंपोर्ट वीडियो के डायलॉग बॉक्स खुल जायी यहाँ पे आप उ वीडियो के चुन सकत बानी जरा के आप एडिट कर चाहत बानी एक खातिर आपके उ वीडियो के नाम और स्थान के दर्शावे के हुई इम्पोर्ट बटन पे क्लिक करी अब चुनल गई वीडियो के कलेक्शन पैनल में आयात होत बा अगर वीडियो के आकार बहुत बड़ा होला तो विंडोज मूवी मेकर ओके खुद से छोट छोट हिस्सन में तोड़ देला सबके एक साथ चुने खातिर कंट्रोल प्लस ए दबावल जा अब राइट क्लिक करी और एड टू टाइमलाइन विकल्प के चुनी ऐसा कैले से सगरी वीडियो क्लिप टाइमलाइन से वही क्रम में जुड़ जाला जौने क्रम में वो कलेक्शन पैनल में होला अगर आप चाहें तो क्लिप के टाइमलाइन पे एक एक कई के भी जोड़ सकत बानी एक के खातिर क्लिप के ड्रैग कई के टाइमलाइन पे ड्रॉप करे के होला विस्ता प्रयोगकर्ता कृपया ध्यान जा कि विस्ता में चलावल गई विंडोज मूवी मेकर वीडियो के छोट छोट खंडन में ना तोड़ेला उ कलेक्शन पैनल में एकाकी क्लिप की तरह दिखाई देला तो फिर से वीडियो पर राइट क्लिक करके एड टू टाइमलाइन विकल्प के चुनी ऐसे पूरा वीडियो एगो एकाकी क्लिप की तरह से टाइमलाइन पे जुड़ जाला टाइमलाइन के ऊपर एगो नीला रंग के आयत के देखी एक फ्रेम हेड कहल जाला फ्रेम हेड जो की टाइमलाइन पे वर्तमान स्थिति के दर्शाला डिफॉल्ट से टाइमलाइन के शुरुआते में होला पहला क्लिप पे क्लिक करी पहला फ्रेम या फिर वीडियो के प्रारंभ यहाँ डिस्प्ले पैनल में दिखाई दी जब वीडियो प्ले होला तो डिस्प्ले पैनल में दिखाई देला डिस्प्ले पैनल के नीचे वीसीआर कंट्रोल्स पे ध्यान दें हम ओकुलिन के समझावल शुरू करी उसे पहले फ्रेम हेड के यहाँ पे लाइव पहला बटन प्ले अथवा पॉज के होला जब ही प्ले मोड में होला तो फ्रेम हेड आगे की ओर बढ़ेला जब ही पॉज मोड में होला तो ध्यान देवल जा कि फ्रेम हेड अपने यथास्थिति में ही रहेला दूसर बटन प्लेबैक के खातिर होला जब ए पर क्लिक करल जाला तो प्लेबैक रुक जाला और फ्रेम हेड टाइमलाइन के शुरुआत में आ जाला हम फ्रेम हेड के यहाँ पे लाई का बटन एक क्लिप रिवाइंड करे खातिर होला ध्यान देवल जा कि फ्रेम हेड एक बार में एक क्लिप पीछे चल जाला छठवां बटन एक बार में एक क्लिप फास्ट फॉरवर्ड करे खातिर होला ध्यान देवल जा कि फ्रेम हेड एक बार में एक क्लिप आगे चल जाला चौथा और पांचवा बटन एक बार में एक फ्रेम है रिवाइंड और फास्ट e फॉरवर्ड करे खातिर होला ध्यान देवल जा कि फ्रेम हेड एक बार में एक फ्रेम आगे चल जाला यहाँ पे ई e बटन के स्प्लिट बटन कहल जाला ई e बटन कोनो क्लिप के वर्तमान स्थिति पर वीडियो और ऑडियो क्लिप्स दोनों के दो हिस्सा में तोड़ देला हम एक समझा के दिखाई हम फ्रेम हिट के यहाँ पे लाइव और स्प्रिट बटन पे क्लिक करब ध्यान देवल जा कि क्लिप अब वर्तमान स्थिति पर दो हिस्सा में टूट गए बा एगो जोरदार एडिटिंग उपकरण हवे अब हम आपके टाइमलाइन के नक्शा यानी लेआउट के समझाई टाइमलाइन के तीन वर्गों में वर्गीकरण होला वीडियो ऑडियो या म्यूजिक और टाइटल ओवरले वीडियो से जुड़ल प्लस बटन पे क्लिक करी ऐसा कैला से वीडियो टाइमलाइन विस्तृत हो जाला और आप ऑडियो टाइमलाइन देखने में सक्षम हो जानी ई डबिंग के उद्देश्य से उपयोगी होला हम डबिंग के बारे में पहले ही एगो ट्यूटोरियल में बता चुकल बानी जरा के आप देख सकत बानी हम माइनस बटन पे क्लिक करके वीडियो टाइमलाइन के संकुचित भी कर सकत बानी टाइमलाइन के ऊपर ढेर सारा आइकन होला जौन एडिटिंग के लिए सहायक होला zoom in button video timeline के प्रसार कर देला जैसे कि प्रत्येक फ्रेम के एडिट कर सकल जाला zoom out button video timeline के संकुचित कर देला जैसे कि आप टाइमलाइन पे संपूर्ण वीडियो देख सकें ई बटन रिवाइंड टाइमलाइन बटन हवे जब आप एक दबावल जाला तो फ्रेम हेड वीडियो के प्रारंभ में चल जाला ई प्ले टाइमलाइन बटन हवे ए पर क्लिक कैले से वीडियो डिस्प्ले पैनल में चले लगेला ई e बटन बिल्कुल वही तरह काम करेला जौन तरह वीसीआर कंट्रोल के play button Windows movie maker के विविध विशेषताओं के बारे में ढेर जानकारी लेवे के खातिर मूवी टास्क पैनल के विकल्प मूवी मेकिंग टिप्स में भी छानबीन कई सकल जाला जैसन कि हम आपके विंडोज मूवी मेकर स्क्रीन के आधारभूत लेआउट के समझा चुकल बानी अब हम टाइमलाइन पे वापस आउट बानी और ये सीखबे कि कोनो वीडियो में कोनो खंड कैसे जोड़ल जाला चाहे हटावल जाला वीडियो के इंपोर्ट कैला के बाद एके शुरू से अंत तक चलावल जा और ये उखंडन पे ध्यान देवल जा जरा के आप एडिट कर चाहत बानी हम वीडियो के यहाँ के कुछ सेकंड के हिस्सा के हटावल चाहत बानी इ खातिर हम फ्रेम हट के यहाँ पे लाइव और क्लिप के चलाइब हम प्लेबैक के यहाँ पे पॉज करब कहे कि ई वो हिस्सा के शुरुआत हवे जौने के हम डिलीट कर चाहत बानी अब हम स्प्लिट बटन पे क्लिक करब ध्यान देवल जा कि क्लिप ई स्थान पे दो खंडन में टूट गए बा हम प्लेबैक के फिर से शुरू करब और ये ऊ जगह पे पॉज करब जौन की डिलीट करे जाने वाली क्लिप के अंत हवे फिर से ध्यान देवल जा कि क्लिप ई स्थान पे दू खंडन में टूट गई बा अब हम क्लिप पे क्लिक करके एक सेलेक्ट करब और ई कीबोर्ड पे डिलीट बटन के दबाई ध्यान देवल जा कि अगली क्लिप आगे आ जाला और पिछली क्लिप के अंत से जुड़ जाला मूवी मेकर ये खुद से ही कह देला जैसे कि वीडियो में निरंतरता बनल रहे याद रखल जा कि जब भी आप कोनो क्लिप के कोनो भाग के डिलीट करल जाला तो वीडियो और ऑडियो दोनों ही डिलीट हो जाला ए तरह से आप वीडियो से कोनो भाग के डिलीट कर सकत बानी अब हम आपके ये बताई कि कोनो वीडियो में कोनो क्लिप के कैसे जोड़ल जाला हमरे लगे एगो छोटी सी क्लिप बा जेके हम अपने वीडियो में जोड़ल चाहत बानी हम इम्पोर्ट वीडियो पे क्लिक करके ओ क्लिप के इम्पोर्ट करब ई फाइल हवे जेके हम इम्पोर्ट करल चाहत बानी एक खातिर हम एक सेलेक्ट करब और इम्पोर्ट पे क्लिक करब ए तरह से वीडियो के कलेक्शन पैनल में आयत होला ई वीडियो अब आपके कलेक्शन पैनल में दिखाई दे हमें पे क्लिक करके एक चुनाव करब और ये के ड्रैग करके टाइमलाइन के उ स्थान पे ले जाई जहां हम एक रखल चाहत बानी अब हम माउस बटन के छोड़ब और ये तरह से क्लिप वर्तमान स्थान पे जुड़ जाला कृपया ध्यान रखल जा कि आप कोनो नई क्लिप के टाइमलाइन पे कोनो और क्लिप के या तो शुरू में रख सकत बानी अथवा अंत में रख सकत बानी बीच में नहीं अगर आप बीच में रखला ही चाहत बानी तो आपके टाइमलाइन पे स्थित क्लिप के स्प्लिट करे के हुई और वहाँ पे नई क्लिप के जोड़े के हुई इस तरह से आप वीडियो में कोनो खंड जोड़ सकत बानी विधि के प्रयोग दो या दो से ज्यादा वीडियो के जोड़े के खातिर भी कई सकल जाला हम आपके एगो और विशेषता बतावल चाहत बानी कि कोनो क्लिप अथवा क्लिप के भाग के कौन तरीका से विस्तृत कैल जाला ई विशेषता खास तौर डबिंग के लिए महत्वपूर्ण होला कभी कभी ऐसा होला कि आप जौन भाषा में डब करल जाला ओमन कोनो चीज की व्याख्या कैला के खातिर वीडियो के मूल भाषा से ज्यादा शब्दन के जरूरत पड़ेला ऐसे समय पे आपके वीडियो क्लिप के टाइम के विस्तृत कहले के जरूरत पड़ेगा जैसे कि आप वीडियो और ऑडियो के समकालिक बना सकें खंडन के डिलीट कहले के लिए बताई गई विधि के अनुसरण करत वीडियो के सेलेक्ट करी जैसे आप विस्तृत कहल चाहत बानी हम आपके कई के बताइब हम फ्रेम हेट के यहाँ पे लाइब वीडियो के यहाँ से स्प्लिट करब प्ले और पॉज करब वीडियो के फिर से स्प्लिट करब क्लिप्ड भइल हिस्सा के सेलेक्ट करी राइट क्लिक कई के कॉपी विकल्प के चुनी फ्रेम हेड के उ स्थान पे ले जाई जहां पे आप के पेस्ट करल चाहत बानी फिर राइट क्लिक करके पेस्ट विकल्प के चुनी वैकल्पिक रूप से आप पेस्ट कैला के खातिर कंट्रोल वी भी दबा सकत बानी ए तरह से हम क्लिप के आवश्यकता अनुसार कुछ सेकंड से विस्तृत कर देनी एगो चीज हमेशा अच्छी रहेले कि आप क्लिप के लंबे समय तक विस्तृत कर देवल जा और एडिटिंग के अंत में अनावश्यक हिस्सा के हटा देवल जा आदर्शतः कोनो खंड के माउस के हिलैले भी नहीं चुनल जा नहीं तो पेस्ट भइल क्लिप में भी माउस के हिलने के बारंबारता हुई इससे दर्शक भ्रमित हो सकत बाने ये चीज के ध्यान हमें कॉपी और पेस्ट के समय रखे के चाहिए तो आप लोगन विंडोज मूवी मेकर के आधारभूत एडिटिंग विशेषताओं के देखत रहनी तो अब आप लोग भी ई एडिटिंग विशेषताओं के इस्तेमाल करके अपन वीडियो के एडिट कर सकत बानी जैसे कि पहले भी बतावल गई बा कि आप कोनो वीडियो के एक भाषा से दूसरी भाषा में डब करे वाला ट्यूटोरियल देखे के चाहबे एक बार आप आधारभूत एडिटिंग और डबिंग से सुपरिचित हो गई तो आपके एक ठो और ट्यूटोरियल देखे के चाहिए कि कैसे कुछ मनोरंजक वीडियो इफेक्ट्स और ट्रांजिशंस टाइटल चाहे क्रेडिट्स ऑडियो या म्यूजिक के अपने वीडियो में समाहित कर जाला आप हमरे वेबसाइट पे भी जानकारी ले सकत बानी www.spokentutorial.org ई वेबसाइट पे मौखिक ट्यूटोरियल के मेकिंग, एडिटिंग और डबिंग से संबंधित सगरी जानकारी सगरी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपलब्ध हवे तो हमके उम्मीद बा कि जानकारी आप लोगन खातिर मददगार साबित भइल होई अब हम आशीष सी डी आई बॉम्बे की तरफ से आपसे अनुमत लेत बानी आप लोगन के धन्यवाद